Okay, Maxi, leg mal los. Wir sind ja Maxi, machen Challenges, bei denen ich immer gewinne. Okay, manchmal nicht, aber trotzdem bin ich viel geiler als das Großmarian. Ich fress keine Scheiße, ich kann alles gewesen worden. Wurden besser sein. Ja, das ist mein Text. Er stopft sich am meisten Papier in die Fresse, was ich nicht schaffe, ich kriege den getroffen, Hey, was? Wir machen Challenges, die AA sind. Papier in die Schnauze und legen uns in den Bach. Ich flieg auf die Fresse beim Schlittschuhlauf, stell die Wand an, aber mache dafür einen ziemlich großen Haufen. Ja, Maxi. Zehn Arten von dummer Junge sind nichts im Vergleich zu das. Was Bears. Nur für einen Vergleich. Vergleich. Das gibt's schon. Manchmal nicht. Maxi Winner, manchmal nicht. Jan der Penner, manchmal nicht. Aufs Maul liegen immer doch. Aber auch nicht immer durch den Abo-Button von. Jan Maxi, Jan Maxi, Iskam Nai, Jan Maxi, Jan Maxi. Maxi Winner, manchmal nicht der Penner Bein nicht Aufs Maul liegen immer doch Aber auch nicht immer drückt den Abo-Button von Jan Maxi, Jan Maxi, Iskam Nai, Iskam Nai, Jan Maxi, Jan Maxi Wir werfen was im See und holen's wieder raus Mein Bizeps brennt nicht, er explodiert Und Jan der Schafo doch eine Pfütze. Jetzt kommt Dr. Hasenzahn oder auch der Pinselkopf. Scheiß die Wand an! Scheiß die Wand an! Maxi oder Jan, wer gewinnt, das ist die Frage. Natürlich gewinne ich. Oder ich. Jan schneidet die Videos und bringt doofe Effekte rein. Und deine Füße riechen machen einen Nerf und schießen mit der Nerf. Manchmal nicht. Maxi Winner, manchmal nicht. Jan der Penner, manchmal nicht. Aufs Maul liegen immer doch, aber auch nicht immer. Jetzt klickt den Abo-Button und teilt dieses Video auf Facebook, Twitter und Instagram. Jan schneidet die... Warte, warte, warte. Jan schneidet die Videos. Okay. Ich schnack, schnuck. Nein, du machst, Papier und ich mach Schere. Nein, <laughs> andersrum. Okay. Jan schneidet die Videos und macht doofe Effekte rein, so wie er.